2014, eu fiz uma indicação. Por que eu fiz a indicação? Eu tive com um ex-deputado Roberto Claro, e aí, é, nessa época, eu conversei com ele se seria possível é, estar instalando um cartório eleitoral no fundão. Aí eu falo assim, vereador, eu tenho minhas agendas, nós vamos agendar, foi um não, acho que eu sabe, né? época era, era o presidente mesmo, isso aqui conselho do, do Grêmio, né? Isso daqui estava comigo lá, E uma das indicações foi, o a gente trabalha foi, né? A, o andamento da escola, né? Mirante tinha outras, outras, outras propostas nessa né? vez. E o, o deputado Rafael foi. Olhar conversou com o presidente né, do e o presidente falou o seguinte, há possibilidade sim. Nós só precisamos de uma área de quinta de programa, dois funcionários, que nesse caso tem seis efetivo, uma correta, o Tribunal Regional Eleitoral equipado para os equipamentos simplesmente indicação foi feita, como se de vereador de situação com a indicação está aqui, a indicação foi feita, e nada através do executivo foi feito.